erop dan. dat weet ik. zeg maar. der vending med fået med vest. raken dakloos of werkloos. Wereldwijd als gevolg van extreme weersomstandigheden en hier in Nederland door lobbypraktijken, belastingontduiking en wegbezuinigen van publieke voorzieningen. Er is veel aan de hand. Het voelt heel veel. En het is makkelijker om het niet te zien. Het is makkelijker om het niet te voelen. De wereld is vlees. Maar de wereld wordt nu heet. We kunnen niet langer doen alsof het niet gebeurt. Er moet nu actie ondernomen worden om alles waar we van houden te beschermen. die opbeurt. Third, third. Split third. Third, third, split third. Weg Wat loopt hier stoppen op serieus beslissen. Weg met lobbyisten. Democratie nou, opfrissen. Wat lobbyisten kunnen we missen. Planeet, eh. grote poen, politiek is goed. Planeet, grote poen, politiek is goed.